新年初めての演舞ということで、えー、ご縁はありましたが僕も1年を素敵な1年にできるようにそんな思いを込めて精一杯高知流のよさこいを見せさせていただきますどうぞよろしくお願いしますそれでは参ります らの時に重ねて二重祭りの始まり告げる太鼓が響く 祭りの熱気が太鼓の響きに向かい熱く激しく力強く明けしく見せるわ太鼓師響かせるわ ません本当に